...entra en su ciudad natal, la comunidad de Guisa. Adelante. Gracias a ustedes. En el estudio continuamos en esta cobertura total en la continuidad de estas elecciones municipales extraordinaria 2020. En nuestro recorrido por todos los colegios electorales, distritos municipales, juntas distritales, secciones y comunidades. Bueno, me encuentro bueno, en mi comunidad. Me encuentro en Huiza, donde estoy en las afueras de la escuela primaria Julio Plata de La Rosa, donde vemos justamente eh, eh, el ambiente que reina, el, panorama, cómo eh, los residentes en estas comunidades aledañas han acudido en el día de hoy, han venido a ejercer el derecho al sufragio. En estas elecciones municipales, el Partido de la Liberación Dominicana, el Partido Revolucionario Moderno... Las entidades políticas están disputándose los puestos municipales, alcaldía, regiduría y ahí está. Vamos a ver a conversar con algunas de las personas que se encuentran en las afueras de este entorno de la Escuela Julio Plata de la Rosa para ver cómo reina e-, el ambiente en el día de hoy. no, no, eh, todo está bien, Desiderio Segura, todo está marchando bien a la toda la perfección. Y esperamos con Dios adelante, el ganar esta elección en un 100, 100 a 40. 100 a 40. Continuamos por aquí. Bueno, vamos a conversar también con una persona muy querida en esta comunidad, como lo es el caso de don Miguel Liranzo. Miguel, ¿cómo se mantiene el ambiente en esta comunidad de Huiza? ¿Cómo ha marchado todo? Se mantiene muy bien. Hasta ahora, esta mañana hubo un problemita que 10 o 12 amigos míos estaban comprando la abierta, pero yo fui le aconsejé que se fueran, pues era para favorecer y que a mi dedos. Pero nosotros, como somos amigos de esta comunidad, lo que le aconsejamos a ellos era que se fueran y que no siguieran comprando cédulas, porque eso no se va, le van a poner. Ahora, yo le digo a la comunidad que voten por el que quieran. Eh, si creen que el que está le conviene que voten por él. si creen que no le conviene que voten en contra, pero, que no vendan la conciencia. Muchísimas eso es lo que oiga, Algo. Oiga, yo me llamo Carlos de Jesús Tavera, ya. Yo, yo, yo, una ayuda. Oye, tengo un par en mi casa. ¿Y qué oye? 10 hojas de zinc. Bueno, Carlos, ¿qué te parecen las elecciones en el día de hoy? Oye, me parece muy bien, porque está todo controlado. Ya, oye, todo para mí, oye, con gusto, pues, Muchísimas gracias. Los jóvenes también presentes en esta comunidad. ¿Cómo va todo hasta el momento? ¿Cómo lo ves mijo? Sí, Vlad, y hasta ahora la cosa va marchando bien, un poquito, eh, un poquito complicado porque la gente, ya usted sabe, no quieren votar, pero le estamos animando a que voten porque... ¿Cuál piensas tú que es el factor de que la gente no quiera, no quiera votar eh, eh, en el día de hoy? ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando, Vlad, es que ahora la gente no quiere votar porque lo han acostumbrado a, recibir algunos dinero y eso, a que le estén dando algo para votar, pero eh, eso está mal, porque que cada quien tiene que votar porque quien quiera, a lo que le diga la conciencia, no por el dinero, porque usted sabe cómo es que las cosas están funcionando. Bueno, ahí está, señores, otro de los jóvenes de esta comunidad, eh, Frank, eh, ¿Cómo valoriza hasta el momento la, esta contienda electoral a nivel municipal aquí en Huiza? Bueno, hasta ahora todo luce tranquilo, en calma. Aquí como siempre, cumpliendo con lo que es el deber ciudadano y esperando que no hayan incidentes que mañana tengamos que lamentar. Confiamos en Dios que así va a ser. Y nada, que gane el mejor y estamos seguros que el mejor es el PRM. Bueno, muchísimas gracias. ¿Usted también algo más que agregar? Eh, no, primo, de verdad, gracias señor. Gracias tener la oportunidad con usted. Y viendo algo que está pasando en la política, de verdad está bien bonito porque estamos compartiendo entre personas prácticamente como familia. Aquí estamos representando en Guisa ahora mismo y veo el panorama que está demasiado especial. Espero que cada persona que vea la noticia cuando el primo la represente, que se mantenga así porque realmente la política es una y nosotros somos otros. Bueno. Que realmente esto se mantenga así porque que gane mejor y que gane con, con referencias ninguna. Vamos a tratar entonces de entrar a este recinto electoral para, para ver cómo, cómo se mantiene el ambiente aquí en el día de hoy, que reina en el día de hoy en este eh, colegio electoral en esta comunidad de Huiza, aquí en San Francisco de Macorís, Escuela Primaria Julio Plata de la Rosa. Vemos en la parte eh, exterior de, esta, de este recinto, que se mantiene un ambiente calmado porque las personas están en, las afueras. Pero vamos a ver entonces, ya hablando de las, de las mesas, eh, cómo marcha todo, cómo ha fluido el proceso de votación por las personas que han acudido en el día de hoy a esta comunidad de Huiza eh, sección Huiza aquí en San Francisco de Macorís. Eh, vemos en las afueras se encuentra segundo vocal, entre otros, primer vocal, y eh, estamos ya en la 0144. Vamos a conversar con el presidente de la 0144 para que nos diga entonces cómo marcha todo hasta el momento en esta comunidad de Huiza. Estamos en vivo en estos momentos para Telenor. No, el proceso aquí ha marchado totalmente bien. La gente ha fluido medio lento, pero sí están viniendo, sí. ¿A qué atribuye usted que hasta el momento ha sido lento, verdad, el flujo de personas? No, tú sabes que normalmente en unas elecciones municipales vota un 60, un 55%. Eso es algo que yo lo veo normal qué cantidad de votantes cuenta este colegio? 479. Hasta el momento, ¿cuánto han votado? Han votado aproximadamente 115, 120 por más o menos un cuarto, ¿verdad? Eh, sí, exactamente. Eh, ¿Algún mensaje que le quiera dar a, todos los moradores de esta comunidad de Huice, zonas aledañas, que aún no han votado? Ah, que vengan a votar temprano, que el flujo está lento, que vengan ahora, que aprovechen este momento para que salgas rápido. Bueno, gracias, presidente de este colegio electoral, José. Ya ustedes escucharon, el proceso marcha, según él, un poco lento, ¿verdad? Debido a la poca afluencia de personas que se han registrado en el día de hoy. Aquí eh, están instaladas tres mesas de votaciones, eh, la 0144, la 0146. De este lado también se encuentra la mesa 0145. Eh, bueno, allá vemos otra también que es la 0227. Cobertura total desde Guisa en esta transmisión especial para Telenor en vivo. Elecciones municipales extraordinaria 2020. Es todo por el momento. Regreso con ustedes.